Adi jaun handereok, giza eskubide entrena iritsi berri da. Urreiko irteera, maiatzaren amalau eta mamostean. Urreiko geltokia, giza eskubideen urraketaren amaiera. euskal preso eta beraien zeniden eskubideak kokatuak izaten ari direlako. Porque es un paso para la resolución y la paz. Konponbidearen eta bakearen norabidean aurrera paso del delako. Porque se están vulnerando los derechos humanos de las personas presas y sus familiares. Yo he subido al tren. Espertxearekin amaitu nahi dudalako nik tren hartu du porque estoy a favor del respeto de los derechos humanos de todas las personas, yo he subido al tren. guztiak errespetatuak izan behar direlako, nik tren hartuko dut. Maiatzaren amalau eta amabostean kalera aterako gara. Euskal presoen eskubideen alde. Stop dispertsioa. Artu trena. Guztion artean lortuko dugu.